में बनाना है panini sandwich okay this is panini bread first इस ब्रेड अच्छे से काटना है काटने में थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि जम का साफ है ना इसीलिए बी केयरफुल स्लोली स्लोली काटना है ओके मैंने ब्रेड काट लिया अच्छे तरीके से फिर मैं सैंडविच बॉल को ओपन करती हूँ ये हमारा गार्लिक सॉस फर्स्ट मैं इसमें ऐड करती हूँ से देखिए कितना अच्छा दिख रहा है दिखने में भी फिर इसको अच्छे से टोस्ट करते करती हूँ हमारा टोस्टर है इधर सैंडविच टोस्टर से अच्छे से और मेरा एक गेस्ट को टेस्ट करने के लिए देती हूँ ओके आपको अच्छे लगे तो second time second second time second sandwich बनाओगे दूसरे आइटम का okay bye see you sandwich it's okay okay guys अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना ओके थैंक यू